Te voy a hacer 49 preguntas. Si no sabes la respuesta, te quedas ah, a, ah, paso a la siguiente. Cosas importantes de la vida. Amor. El amor, la libertad, mm, joy, amor. Disfrutar. Eh, el amor y la felicidad. Respeto. La familia. Ser feliz. Felicidad. Disfrutar. Es importante ser feliz. Mi mamá feliz. ¿El amor? El amor. La amistad. ¿Ser feliz? ¿Cuándo tendrás hijos? Pronto. No lo sé Ya mismo. Espero que pronto. en unos años. ¿Quién sabe? No sé. <laughs> ¿Pronto? A ver. Algo que tienes puesto siempre. ¿Braga? Braza. Peluca. Brazaletes, anillos, cosas. Mis anillos. Nada. Tus anillos. mira la, ¿Cómo?

¿Mami? Sonido de tu animal favorito. Guau, guau. Guau, guau. Pío, pío, pío, pío. Eh, gritos. Guau, guau. Guau, guau. Ah. Miau. En una palabra, ¿cómo decir? El ladrillo. no <laughs> No sé cómo hacerlo. Uy.